cavoza dai și te zic cu mama mea Nu știu are de ce lugerea Ai lucrăgea că mai iubești Compră șmecherii te ești Și într-o zi pache se mamangești Mă ce din cavoza dai și te zic cu mama mea Nu știu are de ce lugerea șmecherița Dar-i lașul pentru meu, dar-i lașul pentru meu Știu, mama, știu, că șmecherița cauza ta Ai zi cu mama mea Nu știu are de ce nu te rea Ai lucruri de che mai iubești Cum ca punishment.